Orain esperientzien atalari ekingo diogu. Lehenengo esperientzia bi kastetzen artean izan da. Gazteizko Angel Ganibet ikastetzea eta Arantzabela ikastola, gazteizkoa ere bai. Ekin, Carmele Freire eta Patricia Sierra, bosgarren eta zeigarren mailako tutoreak. Ezkerrik asko nire partez egin duzuen lanagatik. Egunon guztioi nik azalduko dizuet Angel beti kastetzean izan dugun evoluzioa Googleek sortutako aplikazioekin eta batez ere gaur egun klasroomen bidez egiten ari garen lanak. Joan den urtean gelan drive erabiltzen genuen gure ikarrez lanak bidaltzeko, eh, partekatzeko, zuzendu eta gordetzeko. Baina Googleek classroom sortu zuenean eta guk astertuetan doren Kurtsoa hasi bezain pronto, hasi ginen tres erabiliz. Erakarrarria eta oso erresa, batez ere oso erresa, zelako, erabiltzeko eta ikasteko. Lendabizi, Lendabizi klase bat sortu genuen, nirea, hain zuzen ere, eta berehala konturatu ginen tresna horrek abantaila ugari zituela. Haien artean, elkarlanak egiteko eta konpartitzeko aukera. Eta ez bakarrik irakasleen artean, baiziketak ikasleen artean ere bai. Ez dago esan beharrik, hau oso motibagarria izan zela guztientzat. Beraz, beste bosgarren geletarako klasrooma sortu genuen. Horrela orain, maia honetako e, ikasle guztiek lan eta jarduera egin ditzakete, berdinak, claro, eta guk irakasleok sortutako lan guztiak antolatu eta partekatu ditzakegu, modu erraz eta eraginkorrez. Tres nau, hain interesgarria eta berazgarria iruditu zitzaigunez, ba, pentsatu genuen konpartitzea ere gure lanak beste eskolako gela batekin. Beraz, arantzabelako irakasleari, karmeleri, lankidetza eta parte hartzea eskatu genion e, eh, klasron komun bat burutzeko. Baietza eman zigun eta ados jarri ginen eramateko aurrera lan kooperatibo batzuk gure ikasleak harremanetan jartzeko eta baita ere gure lanak komunean izateko ere. Horrezegaitik ikusten duzuenez ez diapositiba honetan, gaur egun elkar lanean gaude bai ganibeteko bosjarren mailako irakasleak bai arantzabelako eta gainera komunean dugun klase bat. Hemen daukazue arantzabela, Angel bet klasron komuna. Eta hemen, hainbat ekintza eta jarduera konpartitzen ditugu. Eta baita non gure ikasleek elkarlanak partekatzen dituzte. Gureki batera, gauza bera egin dute, bi eskoletako zigarren mailako irakasle zein ikasleek. Horrez gain, bai arantzabelako irakasleek, bai guk, posible dugu gure gelako ikasleak, ikasleak prestatzen ditugun ekintzak ikusi eta berrerabili. Diapositiba honetan ikus dezakezue bosgarren mailakoek konpartitzen dugun klasroma, arantzabela, angel ganibet, eta hemen ekintzak. komentatu behar dut ere, blog bat sortu dugula ikasle guztien lanak publikatzeko, beraien arteko harremanak sendotzeko eta hobeto elkar ezagutzeko. Pantailan ikus dezakezue egindako ariketaren bat. Gure ikasleek idatzi eta partekatu zituzten e, autodeskribapenak eta guk publikatu genituen kalameoaren bidez. Gero zeago beste egun batean txateatzen egon ziren Hangouts aplikazioaren bidez. Bukatzeko, Classroomekin batera hauek dira erabili ditugun beste aplikazioak. Classroomek abantaila hori eskatzen eskaitzen digulako. Labur bilduz, Classroom naren bidez, ikasleek partekatzen, besten lanak ezagutzen eta iradukizunak egiten ikasten dute baina irakasleok ere partekatzen, besten lanak ezagutzen eta iradokizunak egiten ikasten dugu. Esan dezakegu, gure gelatik atera garela, beste irakaslekin lanak partekatzeko eta hori oso aberasgarria izan dela. Orain, Patrick nire lankideak, azalduko dizue Classroomen kudeak eta eta baita zenbait aplikazioen erabilera. Mila esker. kaixo, zaiten zuten. Entzuten da? Bai, bale. <laughs> Bueno, kaixo, egunon guztioi. Elkarran honentarako egin behar izan genuen lehenengo gauza, izan zen lista blanka delakoa sortzea. Bai, orduan, bi domeinu desberdinekin lan egiteko aukera izateko. Bai, arantzabelako ikaslekin eta angelgani betekoekin. Orduan, hemen daukazuen labur-labur bideo batean nola egingo zen konfigurazio hori. Ikus dezake zuenez, ba, bueno, sartuko ginak eh, e, konsola da administrazioan atalean aplikaziotan, eta aplikazioen barruan Google Apps atalean, bai? hor ikusi dezake eta noski hor Classroom aukeratuko genuke. Gero, e, konfigurazioa modifikatu nahiko genukenez, bueno, ba, hor ikusten duzue, ze dominio dauden e, bertan sartuta, eta modifikatuko genuke ba, beste ikastetxeko dominioa gehitzeko. Kasu honetan ikus dezakezue arantzabelakoa gehitu dutela ganibetekoek, bai. Hor, ainadir botoian sakatuz, gehitzen da, eta listo. Horrela, aukera dago, ba, klasumen gela bakar batean eskola ezberdinetako ikasleak egoteko. Bale, eh, orain, zenbait programa edo komentatuko dizkizuet, Eh, eta hasiko naiz, bueno, klasumek daukan, eh, bueno, krome klasumekin daukan estentzioari buruz eh, hitz egiten. Orduan, honen helburua da edozein web horri ikaslekin zuzenean partekatzea. Orduan, egiten duguna da, bueno, horria ireki kasunetan eskratzen nago, eta sertu klasum ikonoan klik egin orgoian dago, bertan klik egiten dugu, eta interesatzen zaigun gelautatu kasu honetan agertuko zaizkigu klasumen ditugun gela guztiak, eta, bueno, kasu honetan karmelerena hautatuko dut. Hau egiteko ikaslek ere instalatuta izan behar dute estensio hori, bai, hori egin dezakete edo ikaslek beraiek, edo e, e, dominioaren administratzaileak nahi duzuen bezala. Orduan, kasu honetan interesatzen zaiguna da e, partekatzea besterik ez, orduan, e, enbiara los alumnos aukeran egingo genuke klik, ezberdinak daude, baina kasu horretan hori aukeratuko genuke, eta azkenik enbiar sakatu, eta zuzenean ikaslei, momentu horretan konektatuta dauden ikaslei irekiko zaie eskratz web horria. Orain ikusiko duzu ikaslek ikusten dutena. Hor dago, eta orduan, ba bueno, zuzenean aukera daukate web horri horretan sartzeko. Alderantzez ere egin daiteke, eh? ikaslek ere nolabait partekatu dezakete estensio eh, horren bitartez gurekin, ba, gustatu zaien web horriren bat edo dena delakoa. Bueno, jarraitzeko, ikasturte honetan zehar aukera izan dugu online diren zenbait programek klasumen botoia gehitu dutela ikusteko. Beraz, posible da hauek klasumekin lotura zuzena izatea. E, etpazel programarekin hasiko naiz, programa honek edozein bideo editatzeko eta bertan galderak txertatzeko aukera ematen digu, bau, edozein ularmen froga do egiteko, eta hor, menu nagusian ikusi dezakezu zertxatala, edo zein bideo bilatzeko, mai kontenta noski izango da guk bideoak izateko daukagun lekua edo eta hauek karpetatan antola ditzazke eguna izan ezkero, ez? Ba, ikasgaika edo dana delakoa. Orduan, egingo genukena zerotik asteko edo partekatzeko klasumen bitartez, izango zen My Classes atalean klik egin eta klasumen ditugun gela virtual hoiek importatuko ditugu. Ez ditugu zertan denak importatu behar. Interesatzen zaizkigunak hautatu ta listo. Bai, hemen ikusi dezakezu nola egiten den. Mai hor daude, importatzen ditugu. Bale, orain hautatuko dut bideoa partekatzeko nahi dudan gela, kasurretan horretan arantzabel angel betori. Bideoa hautatuko genuke, bideoak, kasu honetan hautatuko dudan bideoak e, baditu zenbait galdera, ikusten duazen egiteko eta beraz ulermena pizkat lantzeko eta urrengo pausua izango litzake share edo assignments atalean klik egitea. Hor klikatzen dugu eta agertzen dira aplikaz agertuko zaizkigu aplikazio ezberdinen estentzioak. Orain ikusiko duzue. Bueno, share assignment komentatu dizuena eta hor daukagu klasumen ikonotxoa, bai. Bertan klikatu eta orduan klasumeko web horri irekiko zaigu. Hor, aukeratuko dugu berriz ere, irugarren aldiz, ze klasekin konpartitu nahi dugun, eta kreartarea, eta ja guztiekin partekatuko genuke bideo edo ekintza hori. Aukera daukagu izenburua jartzeko edo data konkretu baterako egitea nahi badugu, ba, zehaztu dezakegu. Bueno, eta elkarlanerako erabiltzen dugun beste programetako bat, kuisiz da, oso tresna interesgarria da eta honek ere klasumekin lotura zuzena dauka. Gainera ikaslentzako benetan motiba da eta, bueno, primeran pasatzen dute. Orduan, nahi dugun gaiari buruz, galdera sorta baten bitartez, ba, errepasoak edo frogak egin daitezke, eta, bueno, lehiak etantzeko bat, ez, izango zen. Bueno, hemen ikus, ikus dezakezu zein den menu nagusia, bale? Badago atal bat, Public atala eta hor jendeak egindako zenbait eh, lehiaketa edo agertzen dira edo zenbait zenbait quiz. Gero mai quiz izatalean daude nireak edo nik prestatutakoak. Create atalean noski berri bat sortu nahi badugu, abertan ba, klikatu beharko genuke. My reports horretan agertzen dira orain arte egindakoak, bai, running horretan agertuko dira, martxan daudenak eta konplitita ba, bueno, dagoeneko eginak daudena. Eta, bueno, azkenik, badago menu nagusian maimemez hori, eta hori da galdera bat erantzutean ikaslei agertuko zaien marrazki edo mesua sortzeko. Bai, aurrez programak baditu definitutako batzuk, baina, bueno, berriak egin nahi baditugu, bueno, orain ikusiko dituzue e, eredu ezberdinak, begira, ikusten, ikusten duzu eskerraldean daude ongi erantzuten badute agertuko litzaiekena, eta eskuinaldean gaizki egingo balute agertuko zitzaiena. Eta, bueno, erakutsiko duzuet guk egindako bat, bai da, triangelu motak e, lantzeko, orduan maiku izizatalean, klik egingo dugu, eta hori, esan dizu triangelu motak. Orduan, pixkat berago joaten bagara, ikus dezakezue e, denbora mugatua daukatela galdera bakoitza erantzuteko. Kasu horretan, hogeita mar segunduko tartea daukate. Bai, orduan, plantea daiteke bieratan, play life izango zen momentuan beraiek egiteko, edo badago homework era, eta hori izango litzake etxera bidali nahi bada, edo epe luzeago bat eman nahi badiegu e, hori burutzeko. Kasu honetan, play life emango e, hautatuko dugu, eta zuzenean proceed botoian egingo dugu klik. E, bueno, bukatzeko, e, a ber, bai, orain. Bale, e, eh, klik egingo nuke berriro, ser e, botoian, eta e, berriro, klase hautatu, eta et, egin dugun bezala, ba, bueno, jarri aldiogu izen buru bat, edo dena delakoa. Bai. Eta, bueno, komentatu dizkizuean programak, dira, azken aldian gehien erabiltzen garena gehien bat hori, ez? Elkarlan honetarako. Baina egia da nier podekin ere, bueno, asiak arela eta poliki-poliki ba gehiago erabiltzen joango garela. Eta bukatzeko, e, bueno, esan beharra daukat, orain arte bi eskolen arteko harremana edo ikasen arteko harremana e, online izan dela, hangouts edo txataren bitartez, baina e, eh, kurtsa maieran asmoa daukagula, ba, elkarrezagutzeko eta, bueno, hori ere guri oso importantea iruditzen zaigu, eta besterik gabe eskerrik asko.